जेमोल एप्लिकेसनको मेजरमेन्ट्स एन्ड लेभलिङ ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं कार्बोअक्सिलिक र नाइट्रोअल्केनको मोडल सृजना गर्न एउटा मोडलका एटमहरूलाई सिम्बल र नम्बरले लेबल गर्न बन्डको लम्बाइ बन्ड कोण र डाइहेड्रल कोणहरू नाप्न यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग यो ज्ञान हुनुपर्छ जेमोल एप्लिकेशनमा मलिक्युलर मोडेलहरू कसरी सिर्जना र सम्पादन गर्ने यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दैछु उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 12.04 जेमोल संस्करण 12.2.2 जावा संस्करण 7 यो एनिमेसन प्रयोग गरी एउटा कार्बोक्सिल ग्रुप बनाउने कदमहरू हेरौं उदाहरणको लागि हामी इथानोइक एसिडको मोडल सिर्जना गर्नेछौं जसलाई साधारणतया एसिटिक एसिड भनिन्छ हामी एउटा इथेनको मोडल सहित सुरु गर्नेछौं हामीले मिथाइल ग्रुपहरू मध्येको एउटालाई कार्बोक्सिल ग्रुपमा परिणत गर्नुपर्छ एकै कार्बन एटममा रहेका दुई हाइड्रोजनहरूलाई हाइड्रोक्सी ग्रुपले प्रतिस्थापन गरौं अक्सिजन र कार्बनमा रहेको एउटा हाइड्रोजन मेटौं कार्बन अक्सिजन बन्डलाई एउटा डबल बन्डमा परिणत गरौं मिथाइल ग्रुप एउटा कार्बोक्सिल ग्रुपमा परिणत भएको छ इथेन इथानोइक एसिडमा परिणत भएको हेरौं हामी माथिका कदमहरू अनुसरण गर्नेछौं र जेमोल एप्लिकेशनमा इथानोइक एसिड बनाउनेछौं जेमोल प्यानलमा यो एउटा इथेनको मोडल छ एउटा मेथाल ग्रुपलाई एउटा कार्बोक्सिल ग्रुपमा बदलौं मोडल किट मेनुबाट अक्सिजन छानौं एकै कार्बन एटममा रहेका हाइड्रोजनहरूमा क्लिक गरौं अब मोडल किट मेनुको डिलिट एटम विकल्पमा ठिक गरौं अक्सिजनमा रहेका हाइड्रोजन एटमहरू मेटौं र साथै कार्बनमा जोडिएका हाइड्रोजनहरू पनि मेटौं अनि कार्बन र अक्सिजन बीच एउटा डबल बन्ड थपौं त्यसैले मोडेल किट मेनुको डबल विकल्प ठिक गरौ र कार्बन र अक्सिजन जोड्ने बन्डमा क्लिक गरौ हामीसँग स्क्रिनमा एसिटिक एसिडको एउटा मोडल छ संरचनालाई राम्रो देखाउन एनर्जी न्यूनीकरण गरौ हामी एउटा नाइट्रो ग्रुप सिर्जना गर्न यस्तै उपाय अपनाउने छौ यहाँ एउटा इथेनको मोडल सहितको जेमोल प्यानल छ अब यो मोलिक्युललाई नाइट्रो इथेनमा बदलौं मोडल किट मेनुमा क्लिक गरौ नाइट्रोजन ठिक गरौ इथेन मोलिक्युलको हाइड्रोजन एटममा क्लिक गरौ नाइट्रोजन एटमलाई नीलो गोलार्धले जनाइएको छ अर्को हामी हाइड्रोक्सी ग्रुप सहितको नाइट्रोजनमा रहेको दुई हाइड्रोजनहरु प्रतिस्थापन गर्ने छौ मोडल किट मेनुमा क्लिक गरौ र अक्सिजन ठिक गरौ अनि नाइट्रोजनमा रहेका हाइड्रोजनहरु क्लिक गरौ अक्सिजन एटमहरूमा रहेका हाइड्रोजनहरू मेटौं मोडल किट मेनु खोलौं र डिलिट एटम ठिक गरौं अक्सिजन एटमहरूमा रहेका हाइड्रोजनहरू क्लिक गरौं अब हामी नाइट्रोजन र अक्सिजन एटम बीच एउटा डबल बन्ड थप्ने छौं मोडल किट मेनुको डबल विकल्प क्लिक गरौं नाइट्रोजन र अक्सिजन एटम जोड्ने बन्डमा क्लिक गरौं प्यानलमा यो एउटा नाइट्रोइथेनको मोडल हो कार्यको रूपमा 1 ब्युटानोइक एसिड र इथाइल एसिटेटको मोडल सिर्जना गरौँ इनर्जी न्यूनीकरण गरी संरचनामा सुधार गरौँ इमेज सेभ गरौँ तपाईको पूरा कार्य यस्तो देखिनुपर्छ अब जेमोल प्यानलमा फर्कौ स्क्रिनमा यो 1 ब्युटानोइक एसिडको मोडल हो अब मोडलका एटमहरू लेबल गर्न सिकौं यो हामी एलिनेट र नम्बर सम्बन्धित गर्ने छौ डिस्प्ले मेनु खोलौं र स्क्रोल डाउन मेनुबाट लेबल छानौं सम्पूर्ण एटमहरु सम्बन्धित एलिमेन्टको सिम्बलले लेबल गर्न सिम्बल विकल्प छानौं नेम विकल्पले दुई सिम्बल र नम्बर दिनेछ नम्बर विकल्पले एटमको नम्बर मात्र दिनेछ हामी नन विकल्प प्रयोग गरी मोडेलबाट लेबलहरू मेट्न पनि सक्छौं हामी माथिका सम्पूर्ण परिमार्जनहरू गर्न पपअप मेनु पनि प्रयोग गर्न सक्छौं पपअप मेनु खोल्न प्यानलमा राइट क्लिक गरौं र विभिन्न विकल्पहरू हेरौं एउटा मोलिक्युलको दुई एटमहरू बीचको दूरी टुल्स मेनु प्रयोग गरी नाप्न सकिन्छ हामीले नाप्नु अघि मोडेल किट मेनु खोलौं र मिनिमाइजमा क्लिक गरौं अहिले एनर्जी न्यूनीकरण भएको छ र मोडल अहिले सबैभन्दा स्थिर कन्फर्मेसनमा छ अब टुल्स मेनु क्लिक गरौ र डिस्टेंस युनिट्स छानौ आवश्यकता अनुसार सब मेनुबाट विकल्पहरू छानौ उदाहरणको लागि म एंगस्ट्रोम छान्नेछु त्यसैले मैले नापेको बन्डको लम्बाई एंगस्ट्रोम युनिटमा हुनेछ रोटेट मोलिक्युल आइकनमा क्लिक गरौँ र कर्सर प्यानलमा राखौ म एटमहरु 9 र 4 बीचको दूरी नाप्ने छु पहिले सुरुको एटममा दोहोरो क्लिक गरौँ जुन एटम नम्बर 9 हो मापन स्थिर राख्न अन्त्यको एटममा दोहोरो क्लिक गरौँ जुन एटम नम्बर 4 हो अहिले स्क्रिनमा बन्डको लम्बाई देखाइएको छ अब बन्डको लम्बाइमा केही थप मापन गरौँ अब कार्बन र अक्सिजन डबल बन्ड बीचको बन्डको लम्बाइ नापौं त्यसैले एटम 5 मा दोहोरो क्लिक गरौँ र कर्सरलाई एटम नम्बर 7 मा राखौ र यसमा दोहोरो क्लिक गरौँ यसैगरी कार्बन र अक्सिजन एकल बन्डको दूरी नापौं त्यसैले एटम 5 मा दोहोरो क्लिक गरौँ र कर्सर एटम 6 मा राखौ र यसमा दोहोरो क्लिक गरौँ। प्यानलमा सबै बन्डको लम्बाइहरू देखाइएको छ हामी एउटा मोडलमा बन्ड कोणहरू र डाइहेड्रल कोणहरू पनि नाप्न सक्छौं उदाहरणको लागि हामी एटमहरू 9 4 र 1 बीचको बन्ड कोण नाप्ने छौं एटम नम्बर 9 मा दोहोरो क्लिक गरौँ र एटम 4 मा क्लिक गरौँ। कोणको नाप मिलाउन एटम नम्बर 1 मा दोहोरो क्लिक गरौँ। हामी स्क्रिनमा बन्ड एंगल देख्न सक्छौं अब बन्ड एंगल नापौं र मानौ एटमहरु 1 5 र 6 बीचको एटम नम्बर 1 मा दोहोरो क्लिक गरौं एटम नम्बर 5 मा क्लिक गरौं र अन्त्यमा एटम नम्बर 6 मा दोहोरो क्लिक गरौं टर्सनल वा डाइहेड्रल कोण नाप्न चार एटमहरु आवश्यक पर्छन् त्यसैले हामी एटमहरु 8 4 1 र 2 छौ डाइहेड्रल कोण मापनको लागि पहिले एटम नम्बर 8 मा दोहोरो क्लिक गरौ एटम नम्बर 4 मा क्लिक गरौ अनि एटम नम्बर 1 अन्त्यमा डाइहेड्रल कोण मापन मिलाउन एटम नम्बर 2 मा दोहोरो क्लिक गरौ हामी स्क्रिनमा डाइहेड्रल कोणको नाप देख्न सक्छौं सबै मापनको मानहरू तालिकामा हेर्न सकिन्छ टोलबारको click atom to measure distances आइकनमा क्लिक गरौँ प्यानलमा मेजरमेन्ट्स डायलग बक्स खुल्छ यसमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण मापनको सूची छ अब हामी इमेज सेभ गर्न र एप्लिकेशन बाट निस्कन सक्छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं कार्बोक्सिलिक एसिड र नाइट्रो नाइट्रोअल्केनको मोडल सिर्जना गर्न एउटा मोडलका एटमहरू एलिमेन्ट र नम्बरका सिम्बलले लेबल गर्न बन्डको लम्बाई बन्ड कोण र डाइहेड्रल कोणहरू नाप्न कार्यको रूपमा मोलिक्युलहरूको मोडलहरू एकल दोब्बर र तेब्बर बन्डहरू सहितको मोडल सिर्जना गर्नुहोस् कार्बन एटमहरू बीचको दूरी नाप्नुहोस् र तिनीहरूको तुलना गर्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार